अस्सलाम वालेकुम गाइस कैसे हो आप लोग मैं हूं आपका दोस्त निसार और आप देख रहे हैं निसार तन्हा तो गाइस अगर आप लोग ख़तरा ख़तरा के फैन और ख़तरा ख़तरा देखना चाहते हैं तो आपको वो यूट्यूब पर फुल नहीं मिलेगा अगर मिलेगा भी तो वो आवाज़ जो है ना उसकी वो म्यूट पे होती है ठीक है तो अगर आप फुल शो देखना चाहते हैं विद वॉइस के साथ तो फेसबुक पे आ जाएं आप अपना फेसबुक ऐप ओपन करें और आप यहाँ पर सर्च करें निसार तनहा ठीक है आप ये सर्च करें तो ये देखिए आप ये टॉप पर आ रहा है Nisar Tanha art and entertainment इस पेज को ओपन करें और यहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा डांस दीवाने के एपिसोड उसके अलावा आपको ख़तरा के खतरा दा खतरा शो के ख़तरा ख़तरा ख़तरों के खिलाड़ी से ये देखें ये दखत आज देखिए फिर से सीजन फोर जो अक्षय कुमार ने यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच